Tumeenda baadaye yule mwenye nyumba akaanza sekeseke mara ninunie, mara sijui nini. Mimi kweli nikapanga safari nikaenda nyumbani kurudi. Nafanya usafi ndani, nakuta nguo za ndani, mtandio na kinga hiyo iliyokuwa imetumika na uchafu. Nimeenda nyumbani narudi nakuta shanga tena. Shanga za? Shanga za kuvaa za mwanamke. imeenda naona mbona huyu ananizunguka huku bado anazunguka huku na mimi cha kufanya nimwambie nani mme wake mm. na huyu rafiki yangu ana mme wake Asante na pongezi kwa wewe mkali na mjanja uliichagua na unaendelea kuifuatilia Tiki TV.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 Naitwa Saina ni Mwakalinga. Mzaliwa wa wapi, mwaka gani? Wa Mbeya. Mm. Mwaka sitataja. Asante. <laughs> Ehe. Mm, mimi hapa kipindi ni niko nyumbani Mbeya, mm. nilikuwaga na mtu wangu tuidumu naye na penyewe katika utoto utoto wetu tumeenda mpaka akaja akanibikili, mi nikajaga nikaondoka nikaja huku Dar es Salaam nikaja nikafikia kwa dada yangu mwaka elfu mbili na kumi na moja mekaa elfu mbili na kumi na tano kumi na nne nikaja nikakutana na mwenza tumeenda tumetakana tumetongozana tukakubaliana ikaja ikatokea mwaka elfu mbili na kumi na tano hiyo harusi ya dada yangu tukasafiri tukaenda nyumbani tulivyorudi wakati wa kurudi mi nikasema sirudi nyumbani mimi naenda kwa mwenzangu kwa hiyo nikaenda kwa huyu mwanaume tukakaa tukaanza maisha kwanza siku mbili tatu tukakaa gesti tumekaa pale gesti tumemaliza tukapata viera tukaenda kununua godoro na kupanga chumba tukahamia kwenye chumba chetu tukakaa baadaye tukanunua kitanda tukahama tukaenda jangwani tumekaa baadaye jangwani tumekaa kama miaka minne mitano tumehama mamangu mimi kwa anakuja huku kwa ajili ya kujitibia Mm. Kwa tukasema tuwezi kukaa kwenye chumba kimoja. Tukaondoka tukahamia Kinondoni. Mm. Tumekaa Kinondoni mwaka Kinondoni tumekaa kama miaka miwili hata ijafika lakini. Mm. Sidhani yani hapo katikati. Maana mimi nime eh hapo katikati kweli. Basi tumefika pale tumekaa na mume wangu vizuri mama akaja pale kujitibia kakaa alivyojisikia vizuri akapata chance ya kurudi nyumbani mm. mimi nikawa nimeendelea na mwanaume pale tumekaa na huyo mwanaume baadaye sekeseke zikaanza kwa upande wa mwenye nyumba yaani tukaanza tukuchukiana yaani kabla ya kunania mwenye nyumba mwanaye mwingine huyo mwanaye kipindi cha nyuma kweli mi nilikuwa na gesi ndani wenyewe wanayo lakini imeisha kwa hiyo mm. anachukua gesi yangu anatumia siku na siku si tumekaa naye wote nje na nilikuwa rafiki yangu sana namuuliza kuna mdogo wake mdogo mdogo anaitwa amina nikawa nataka nimtume nikamwambia huyu yuko wapi akaniambia hivi hayupo ni, nimemtuma kwa sababu siwezi nikawazima gesi maake wampea wanafiki tunazima gesi zao mwisho mwishowe sija katusema kweli mimi kile kitendo kikaniuma nikapanic nikamwambiaje toka lini umechukua gesi za watu umetumia wamekusema kama sio unafiki ni nini sema huyu mtu aliyekusema ni nani eh kaanza kutukana kutukana mi nikaingia ndani kuingia ndani bado wananifuata wananisosora kusosora e, kusosora ndo kufanya nini kuzogu yani kuzodoa hivi na kidole anayefanya hivyo ni nani yule mtoto wa mwenye nyumba huyo mwingine huyo wakati wa kiume wa kike wa kike kweli mi nilivyoona mpaka mtu ananifuata mlangoni kwangu hadi ndani kweli mm. tukashikana tukazichapa pale wakaja wakaamulia wanaume yakaisha mama mtu kesho yeye alikuwa anakaa bagamoyo hapo mm. alivyojengewa tu nyumba na mwanaye kahamia siku mbili tatu kukaa kurudi katuita pale kwenye kikao tukakaa yakawa ameisha na stori zinaendelea kumbe wenyewe sijui wameweka kinyongo moyoni bado sielewi basi tumeenda tumeenda baadaye yule mwenye nyumba akaanza sekeseke mara ninunie mara sijui nini mi kweli nikapanga safari nikaenda nyumbani kurudi nafanya usafi ndani nakuta nguo za ndani mtandio na kinga hiyo iliyokuwa imetumika na uchafu kweli mi nikatoa yule mwanaume alivyorudi nikamuuliza kumuuliza haku yani majibu aliyokuwa amenijibu kweli sikulizika nayo kana amenijibu ovyo kwamba bwana achana na mimi kwani wewe ujui hiyo ni kawaida tu kaambia mm. sawa basi huku bado zile timbwili za mama sizielewi yani mara utamsalimia kimya watoto zake bifu bifu, maana utawasalimia muda mwingine yani havieleweki. Na mimi kweli nikaa nahisi kusema hapa kuna kitu ndani ambacho kinaendelea. Iwezekani mtu tu afu una mazoea na mme wa mtu. Unataka kukopa hela unamuita uchocholoni Nani huyo? Mama mwenye nyumba. Anamuita uchocholoni mwanaume. Oh, naomba nikopeshe hela. Kwa jigani usiniambie mimi. Mm. Mimi ndo natakiwa uniambie afu mimi ndo nitoke niende kamwambia mwanaume kusema bwana moja mbili tatu. Mm. Basi Ikaenda ugomvi hivyo hivyo, mimi najifungia ndani kama kawaida na kaa zangu, kama ni vibia sikatai, <laughs> niko nakunywa nanunua na jinyia zangu ndani, natulia. Mwanaume ndio hivyo, tukigombana siku mbili, mara ache hela, mara siache lakini wenzangu kule wakikopa hela nje anawapa, na mimi siku zingine wakimuulizia huyu yupo ndani, nawaambia ametoka, wanamvizia kule nje, wanaanza kueleza shida zake, lakini mwanaume amfichi, anakuja ndani anaongea bwana mi tabia siipendi mi habari natoka naenda kazini mtu ananisimamisha ananiomba hela sijui ni nini mimi spendi basi ikarudi tena mara ya pili tukapata msiba mdogo wangu nikasafiri nikaenda nyumbani nimeenda nyumbani narudi nakuta shanga tena shanga za shanga za kuvaa za mwanamke ah, nakuja namuuliza kwanza ilikuwa ni siku ya kwanza siku ya pili ndo nasema ngoja nifanye usafi ndani ndo nazikuta hizo shanga nakuja namuuliza ananiambia kwani mi navaa shanga inabidi mi nimpigie rafiki yangu simu ambaye anakuja kunisaidia usafi nikamuonyesha nikamwambia hizi shanga zako akaniambia hizo shanga mi sina mi navaga mkanda mmoja ambao zimeungana tatu lakini hiyo sio yangu basi mi nikaichukua nikaitupa sekeseke zikaanza za mama mwenye nyumba. Siku na siku mume wangu mimi tutukaniana kabisa, yani hata kunani kusemeshana hivi. Akirudi kala huko kashiba mbeua, na mimi natoka zangu naenda kutafuta vya kutafuta huko, napata hata kidogo, nakuja nakula na mimi nashushia maji, kila mtu anabeua ndani. Sasa siku na siku kitendo cha yule mama mimi sasa nikawa nime kakangu mmoja kaniita, njoo uchukue nyama huku je upike unywa hata supu. nikaa nimeenda nimenunua viazi pale gengeni, nimeingia ndani nimepika na kuku. Sasa nimekaa na wakaka wamoja kule nyuma, nashangaa mama mtu anakuja anaanza kutukana, we malaya, yani una nani, una mume unakaa na wanaume huko. Mi kweli inabidi ni sasa nimpanikie yule mama, nikamwambia mama, sikiza nikwambie nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Wewe kama ututaki, bora useme lakini habari ya kusema unatafuta maneno mara sijui ongee hivi mara sijui ufanye hivi mara sijui ufanye hivi mimi sitaki tupe tu notes tuame ah yule mama unatukana nini wewe mtoto una wazazi nikamwambia mzazi ninaye sana lakini ukinipanda kichwani tunapandana mdogo mkubwa mheshimu mdogo na mdogo atakuheshimu pia basi kweli alivyorudi yule mwanaume sijui amekutana nje huko ameambiana kisirisiri mimi sijui mwanaume kweli kuingia ndani kafoka foka, foka kesho yake asubuhi tukafokezana sana kesho yake asubuhi mwanaume anajiandaa anaondoka nenda kazini anakuta anatoka tu pale nje ukumbini anakuta viti vitatu cha mama mtu changu na cha kwake huyo mama mtu ananiambia kaa hapa nikamwambia mimi siwezi kukaa labda akae huyo kaa pale ndo anaanza kuniambia oh jana amenitukana sana kwanza mwanamke wako huyu malaya atulii sijui nini cha kufanya hapa naomba aondoke ubaki uhame wewe ubaki la hivyo hiyo nani wewe ondoka huyu ndo asubirie kodi yake ya nyumba nitakayomrudishia mimi nikamjibu nikamwambia mama sikiza, nikwambie wewe hapo unaongea hivyo huyu alikuja peke yake au tulikuja wote na wakati anayekuja kutafuta chumba alikuwa ni nani si mimi ndo ambaye nikuja kutafuta chumba na mkataba umeandikwa nani hapa aondoki mtu eh, naona ndani mimi naingia ndani mwanaume kunishika kwanza kunipiga wewe unamjibu mtu mzima vile yes eh, nini labda mara ya kweli mwanaume kaondoka kuondoka siku ya kwanza sioni maji sioni chakula sioni nini siku ya pili sioni kitu chochote na wakati hapo mama alivyokuja kipindi kile nikabidhi hela mm. baada ya kuhangaika hangaika mama nani kupokea pensheni yake akatukabidhi kila mtu milioni mbili mbili mimi zile hela pale nikachukua milioni moja tukahangaika na mama hospitali kwa ajili ya uzazi mm. maana tumekaa muda mrefu bila kupata mtoto wenu nani? mimi na huyo mwanaume mm. kweli mi tulivyohangaika na mwanaume tunamwambia ndio tuhangaike wote yeye anafanya kazi ya kupiga chenga mm. mama akanichukua mimi tukaenda nani kairuki tukapima sina tatizo tukaenda mwimbili sina tatizo tukaenda miko sina tatizo mm. kabla yani kabla tujafika miko mwimbili wakatupa kikopo akasemaje hivi nendeni kwenye tendo la ndoa mm. chukua mbegu zake mwanaume lete hapa. Tunafika kule kulala gesti, mwanaume hajafanya vile anavyotaka. Basi ya kuzitoa zile mbegu kam, kamaliza tu jinsi anavyojua yeye. Kweli mimi nikarudi hospitali nikawaambia, wakaniambia wewe cha kufanya nenda tu Miko huko tukuelekeze, nenda kama utaenda pi kuna nini kufanyiwa check up nyingine, nenda kafanyiwe. Kweli nilipoenda nani nikasafishwa, mimi nikawa safi. Basi tumekaa pale, akapata msiba kwenda huko Mwanza kwao. Mi nikachukua laki nne tukasafiri tukaenda katika ile milioni moja iliyobaki mm. tukaenda nani Mwanza. Tulivyoenda Mwanza, wakati wa kurudi tena mzi, mtu aliyemwachia ule mzigo ka umepelea yani, yani hela aliyokuwa mmemwachia na hela anaomkabidhi tofauti. Inabidi mi nichukue laki sita tena. Mzigo gani? Mzigo wa biashara yake ya mkaa. mm -hmm inabidi mi nichukue nani laki sita tena nimkabidhi shika hela hii hapa fanya biashara na kweli tulikubaliana yeye mwenyewe kaniambia nikifanya biashara mzigo ukishaisha hela yako ndafanya nini takukabidhi basi nilivyompa ile hela mwanaume akaanza kupiga chenga ugomvi ndio hivyo ndani ya nyumba tukai mimi nikaona mm, kwa kweli hapa patanishinda nikaondoka nikaja kwa dada yangu huku mwananyamala nimekaa huku Mwananyamala, na kweli mwanaume nilikuwa nikimpigia simu nikimwambia sina hela hivi na hivi, alikuwa ananitumia, maanake alikuwa ajui mazingira ya huku na ukaa. Mm. Basi imeenda nilipofika kwa dada, nimekaa kama mwezi mmoja wa pili, akatokea kijana huyo. Kijana kweli tukapendana, kutunguzana, tukakubaliana kweli. Mi sifichi, baba mkwangu wangu huyo ndo alionikaribisha pale nilivyofika pale na kweli alinipenda kweli sikatai sio uongo maake nilikuwa naenda kwa kuiba na mwenyewe ndo swala tano mm. akaniambiaje mko wangu kama kweli umependana na mwanangu wewe kaa tufanye taratibu za nini za ndoa kweli nikaa nimekaa pale na kweli alikuwa ananipenda sana sana sana wala sikatai hata huyo mama mwenyewe alikuwepo huko zanzibar alivyorudi ah, kweli walikuwa wananipenda, nisikatai, yaani, yaani siwasemei kwa ubaya. Basi tumeenda na huyo mwanaume baadaye. Sasa baba mtu aka, yani maneno yale mtaani, ah, mtu swala tano afu anaishi na, na nani mkwe humu wanazini hivi na hivi. Kweli ule baba akasemaje, mko wangu, mimi ninachokuomba fanya uende kwa dadako ukakae, wakati sisi tunafanya taratibu za ndoa na kweli ukija kuangalia mi ni mkristu alafu wenyewe ni waislamu sio tofauti na waislamu na wakristu ndoa ya kiislamu haina mambo mengi lakini ya kristo na mambo mengi kweli na ukija kuangalia hali saizi ya pesa ni ngumu ya kusema pap afu ndoa ipite na mahali je kweli mi nikanyanyuka nikaondoka nikaenda kwa dada nimekaa baadaye sasa mimi nikawa yani licha ya kukaa pale kwa dada, lakini yule mwanaume Kinondoni lazima nimpigie antumie hela, kwa sababu namdai hela zangu. Kweli kuna siku, kuna rafiki yangu huyo mmoja ana rafiki yake. Mi siku hiyo nikawa nimechukua simu ya yule pale, nikamwambiaje hivi, kwa kuwa sina hela, naomba niazime hiyo simu, nimpigie huyu antumie hela. Kweli dakika moja tu haijazidi, kweli yule mwanaume katuma hela, kutuma hela mi nikawa nimeenda kutoa na huyo dada na rafiki yake kweli mi nikawa nimewapa kiasi na mi nikawa nimebaki na kiasi kumbe mwenzangu pale pale tamaa ishamshika huyo rafiki yangu huyo okay. tamaa ishamshika pale kusema ah, kumbe huyu ngoja kwanza nimuonyeshe akampigia yule mwanaume simu wakawa wanawasiliana naye namba ndo uliziacha kwenye simu yake e, yani hizo namba niacha kwenye simu ya rafiki yake yeye kazichukua anazitumia yeye sasa sio yule ambaye ulimwazima eh. simu ili ah, ah, ah, sio yule uh-huh. yaani rafiki yake rafiki yangu mimi rafiki yake mm. ambayo rafiki yake rafiki yako sio rafiki yako wewe uh-huh. basi kuchukua ndo kwenda kukutana na huyu mwanaume kinondoni anakuchukua hela anawasiliana naye hivi mbaya zaidi kilicho niuma licha huyu wa kinondoni maneno anaochukua kutoka kutoka kwangu mimi anapeleka kule ukweni Ukweni wapi? Kwa huyu mwanaume wa sasa. Kwa sasa hivi. Ehe. Aha, kwa hiyo akawa anachukua maneno Ehe, yani anachukua akienda kuyafanya Kinondoni, mimi nikiwasiliana na mtu yule wa Kinondoni, mm. yeye anachukua maneno anapeleka pale Ukweni. Sijakuelewa. Yaani mm. huyu mm. mwanaume wa sasa mm. si ana familia yake mm. ambao mimi wananitambua Mm. Sasa yule wa Kinondoni mimi sinamdai hela zangu. Mm. Kwa hiyo mimi nikiwa nimewasiliana na yule wa Kinondoni, mm. si lazima ndamwadisia mwenzangu, mimi sisijui kusema ananizunguka. Mm. Kwa hiyo mwenzangu naye anachukua maneno anapeleka pale kwa yule wa sasa. Mm. Ushanielewa? kwao Ehe. Kwa hiyo hivyo mimi bila kuto kujua. Sasa jinsi anavyoongea anavyopeleka maneno pale na mtu wangu mimi anaambiwa Mm. Bwana yaani kuna kwa wazazi. Ehe, kwa wazazi. Mm -hmm. Na yule pale anaambiwa bwana yule sio mwanamke. Mm. Mbona mm. mwenzake anamsema moja mbili tatu hivi na hivi. Mm. Na mwanaume hawezi kufumbia macho, lazima afanye nini? Aje aniulize mimi. Mm. imeenda naona mbona huyu ananizunguka huku bado anazunguka huku na mimi cha kufanya nimwambie nani mme wake mm. na huyu rafiki yangu ana mme wake mm-hmm. je nikimwambia mme wake tuone maumivu anavyoyasikia yeye na tunavyoyasikia sisi yana tofauti gani mm. kweli mi ikafikia hatua nikaenda nikamwelezea mme wake bwana kuna moja mbili tatu ila tunamsubiri na mwenzetu ambaye yuko morogoro huko arudi tukae kikao ya maneno anaopelekwa kwa anaochukua mke wako anapeleka pale ukweni sio na anachukua tena maneno anapeleka kinondoni na yule wa kinondoni akinipigia simu mimi analopoka kila kitu chochote kinachoendelea huku mm basi mi nilivyomuelezea mume wake, mume wake naye kamuuma, kaenda kaenda kumwambia kwamba kusema bwana, mwenzio anasema mbona unamwibia nani waume zake mm. mume mm. wake huyo aliyekuwa naishi naye Kinondoni, hata kama ameachana, mbona wewe unatembea naye mm. mwanamke kutoka pale kapaniki mm. panic kaja nyumbani pale kweli, tukapigana. Tulivyopigana pale akalopoka sasa mambo mbona naongea huko na wakwe mm. oh, pale hawakutaki unakurutu una mapele mm. kwanza wewe mkubwa mm. yaani ni viji mambo vingi vingi tu ambavyo walikuwa wanaongea mpaka watu wanacheka mm. sema kwa wakati huo matusi mengine aliokuwa naongea mimi nilikuwa ndani tayari nishaingia watu washaniambia hebu ingia ndani achana naye mm. basi mi nilivyosikia vile loo ikaniuma nikatoka hapo nikarudi tena ukweni kule kule kaenda nikamkuta mama na huyo binti Binti rafiki yangu tumetoka kugombana tulivyotoka kugombana mimi nikaingia ndani Mm. mimi naenda kule ukweni kuchukua vitu vyangu namkuta kule kakaa Kashatoka kaenda ukweni sasa. ehe kaenda kusema sasa kule mi nafika pale kiloo pupa anaruka we anashtuka Mm. mi sijamkoa wala nini kanyoka moja kwa moja kwa mama mama eh, nasikia hapa kuna moja mbili tatu nyie mmeniepusha hapa mesema ndoa kumbe mna yenu Mm yetu ya wapi mimi nikaanza kumsimulia kanaambia haka ah, mm. sisi hapa tunachoepuka ni ndoa tu hata babako akija hapa ni ndoa kwani kuna baya gani sisi uliotufanyia sisi mbao tumeishi vizuri hamna baya lolote ambao umetufanyia sisi mm. basi mi nikatoka pale nikamuuliza nika mama kwa simu yako iko wapi nataka nichukue namba mm. nimpigie huyo mtu wangu wa sasa sasa mm. make siwezi kusema mume bado mume mtarajiwa mume mtarajiwa uh-huh. akaniambia namba nani simu anayo yule binti pale kakaa huyo rafiki yangu sasa Mm. mi nikamwambia unampa ya nini na hizo namba nazozitumia humu unazijua akaniambia ah, mi hata sizijui lakini anasema kuna mtu anataka kumtumia hela mm. yeye ndo anamtumia huyo mtu pesa huyo mtu anamtumia huyo mtu pesa. anamtumia pesa yeye huyu binti mm. ambaye ni yule wa wapi wa kinondoni ambaye ndo alikuwa e, mume wangu wa kwanza mm. basi mi nika siku ya kwanza hiyo siku ya pili tena nikampigia mama simu mama eh, nataka ile namba umeipata ananiambia simu bado anayo huyo kaondoka nao masaa mawili hapa mpaka sahii namtafuta simuoni mm. mi nikamwambia hizo namba ambazo anawasiliana nazo umu unazijua huyo mm. mama akaniambia sizijui ila ngoja kwa ndaangalia kweli kuja kuangalia niambia mwishoni imeshia namba fulani nikamwambia ah, namba fulani nikamtwangia yule mwanaume simu kumwambia huyu mwanaume ndo anaongea mambo oh, huyu mwanamke bwana ananifuata mwenyewe mwanamke sijui ni na nini kwanza mwenyewe bwana usinichanganye mwenyewe kuna mwanaume huko ndo anaanza kunisimulia mambo yote ya huko ya huku ukweni sasa huku ukweni eh, huko nasikia nani wamekutenganisha na mwanaume mambo yote yani yote yaliokuwa nafanyika huko mm. yanapatikana kule Mm. Basi mi nikaenda nikamwambia, mimi fanya yote juu chini, zunguka, sijui fanya nini, mi ninachotaka ni pesa yangu. Mm. Wewe huyo mwanamke kama utadili naye, utadumu naye, mm. utafanyaje, utajua mwenyewe, lakini mi ninachotaka ni pesa yangu tu. Oh, pesa uta... na kipindi cha nyuma ananiandikia di meseji hizi ya anaandika meseji kabisa, oh, wewe fanya juu chini, njoo chukua pesa zako mm. niziweka benki. Lakini saa hizi nikimpigia simu anaanza kunifokea hii mm. hapa nakwambia, nakwambia tafuta siku ukiwa na muda uje uchukue hela yako. Siku ile tulishindwa kuelewana, ile niliipelekaga benki, hasa nishaitoa. Mm. Ya pili, usilalamike tena, nilikutunzia pesa yako kwa nguvu zote, japo hunipenda mimi. Mkristo siwezi kulipiza kisasi. Mm aya ya tatu, aya ah, ya tatu ndo nikampigia tena kaniambia niko kwenye mpira. Mm-hmm. Lakini sasa hivi mm. nikijaribu kumpigia simu mm. kutokana na maneno ya yule binti. Mm. Yaani yeye kazi yake ni kutukana tu mwanzo mwisho. Kipindi anakwambia ifuate pesa, kwa nini hukuifuata au kwa nini hukumwambia akutumie? Hii pesa ukimwambia ni nani nitumie mm. hataki. Kwa nini? Anataka niende mwenyewe. Na mimi hapa siwezi kwenda mwenyewe, siwezi jua mtu kajipanga vipi. Mm na mimi ndugu zangu wakaniambia usiende mwenyewe subiri tafuta siku tupange twende wote lakini sasa hivi ndio hivyo kabadilika mm. ukimwambia bwana hela yangu mimi bwana achana na mimi wewe una mwanaume huko mm-hmm turudi hapa ulipoenda ukweni sasa ukamkuta mama ukamwambia kwamba nimesikia mme hivi na hivi na nilipomwambia mama yangu mama yangu akasemaje mm. mko wangu mimi hujanifanyia lolote mm. mko wangu mimi nakupenda mko wangu mimi hujanisikia mimi nimekusema chochote na kweli yule mama kuna kipindi aliniita alisikia maneno sijajuaga maneno gani mm. akawatuma dadangu yule akamtuma nenda kawambie mm. mdogo mm. wako aje hapa mfanye nini nimuulize kuna maneno mi nimesikia sijaisikia hata siku moja nanisema lakini haya maneno niliyoyasikia sijapenda mi nikaa nimezarau sana kwa sababu nilikuwa bado na asila mm. maneno ambayo nilikuwa nayasikia kutoka kwa yule binti analetwa nyumbani na mtu wangu mimi alikuwa akifika pale kazi kila siku kugombana yaani ni kufokezana ongea hili yani leo ni ona ona leo nimetoka hapa nimepata jingine mm. yaani fulu magazeti yani ilikuwepo mm-hmm. Basi kwa hiyo mimi nilivyomuuliza mama, mama akaniambia mimi hamna, ila nakuomba nyumbani wewe unafanya nini? Unakuja tu tunashinda, tunapika. Mbona zamani tulikuwa nashinda vizuri? Sisi kukwambia hivyo sio kusema labda ndo tumekufukuza au ndo tumekwambia usije hapa nyumbani. Wewe njoo, unaongea ikifika mida mama unaenda kulala. hmm. Kwani shida iko wapi? Kwa kweli hawajaongea baya, ila ni binti yule ndo anayeongea maneno machafu tu. hmm. Lakini yule mama alikataa na alisema kabisa nikimwambia babake mwanaume maneno mm. sidhani kama huyo binti atakanyaga tena sasa huyo binti maneno machafu aliyokuwa anayaleta pale ukweni ni maneno gani zaidi maneno mengi ya kusema mimi malaya mm. mimi najiuza uwanja wa fisi mm. maskini ya mungu hata uwanja wa fisi sipajui mengine ya kuhusu kuna siku tumeenda kusuka nikakutana na mtu wangu wa zamani kabisa mm. maki si unajua tena mambo haya akanisalimia tu kaka watu nikamwelezea yani unamwelezea tu kama rafiki umeona huyo kaka zamani mm. alikuwaga mtu wangu kaenda kuyabeba huko saluni huko tulikoenda kusuka ana bwana pia mm. huyo mm. bwana kaishawahi kuishi naye mm. kaambia mi nimewaishi na mwanaume gani miamba nimeishi naye alivyoenda kuyabwaga huko mwanaume kaja kuyaleta huko kaambiwa kaja kuyaleta mm-hmm. na sio mara moja wala sio mara mbili maneno gani ambayo alikuwa anachukua anapeleka kwa huyo mwanaume wa kinondoni ndo haya kusema mi nimefukuzwa sitakiwi mm. na mapele mm. eh, nimetupiwa vyombo nje <laughs> si nimetupiwa vyombo na nani mm. nimetupiwa vyombo nje mm. sitakiwi mi pale mm. ndo hivyo tu hadi mwanaume alivyoshikwa siku akapigwa na babake yule kasimulia mwanaume gani ambaye alishikwa akapigwa mume huyu mtarajiwa ilikuwaje baada ya baba mtu kuongea vile kusema hivi naomba uende nyumbani kwanza tuangalie mazingira ya nini ya ndoa mm. kweli ule mwanaume lo ilimuuma japokuwa yani yule baba kuongea kwa asira wala nini mm. kutokana tu na taratibu za kidini mm. tukaanza kulala gesti tena sasa ndio mi na niko nyumbani lakini mwanaume akija jioni bwana mi siwezi kwenda kulala peke yangu mazingira ya kulala mi nawe tayari fanya nini ishazoeleka kwao cha kufanya twende gesti kwa tunaenda gesti siku ya kwanza, siku ya pili mimi kweli nikaenda nikamsimulia yule binti. Maana tulikuwa tunapita pale pale. Binti yupi sasa? Huyu rafiki yangu. Maana tulipita pale kwao, mwanaume alikuwa anaenda kazini, mimi naudi nyumbani. Mm. Akaniulizaje, shoga umetoka wapi? Mimi mm. sinajua rafiki yangu. Mm. Bwana nimetoka guest kulala. Eh? Mtoka guest kulala eh. Afu bahati mbaya kasa nimekutana na mkwe wangu kule, sijui katuona. Eh, Kaachukua maneno kapeleka kwa ukweni. Na mko- Bwana eh, bwana nyinyi mnahangaika, wenzenu ndo wamelala gesti. Mm. Umeona? Mhm. Mi sijui hili wala lile. Siku ya tatu mwanaume tumetoka huko gesti, tunapita pale, baba mtu ndo kumkamata mtoto wake. Mm. Yaani mi nakutafuta wewe unaacha chumba naenda kulala wapi? Mm. Kweli kumshika mwana mtoto wake kumwadhibu. Mm. Na yule kwa kuwa ni mzazi lazima. Ndio. Mm kumwadhibu pale, lakini chanzo ni yule rafiki yako, rafiki yangu, maana alishajua kwa sasa tuna gesi. Ina maana singi yule pale singekuwa anachukua maneno kupeleka pale, yote ile singe fahamika. Na kuna siku ye mwenyewe mimi niko nimelala kwa dada, anakuja anazungumza pale mm. He, wewe suru leo vipi, kalala hapa jalala? Mimi nikwambia toka lini? Nakwambia huyu anaa nyumbani hapa. Nyumbani mm. kwa dada yako sasa. Kwa dada yangu. Toka mm. lini nani aliyokuambia? Mm. Ah, mimi nauliza tu. Maana nimewakuta wakina fulani wanaongea. Mm. Haki au siwezi kuwataja. Mhm. <laughs> nimewakuta wakina fulani wanaongea pale. Mm. Sasa nilivyowakuta ndio nikawa napeleleza, umeona? Ili ili ajue tu. Mimi nikamwambia sijui anakolala, mimi sijamuona leo na siku ya pili. Mm. Basi kesho yake yaani tumemaliza pale kuongea, kesho yake baba mtu anakuja mm. sisi hatupo mm. tuko sayansi na mwanangu pale mm. tunakuta mm. ujumbe pale, baba mtu anasema oh, huyo nani mwanangu analala hapa, namfokea dada sasa, mwanangu analala hapa, tatizo lote atakalokuja kumtokea ni yeye mwenyewe atakayejua, sijui nini na nini. Kabwaga pale yule baba kweli. Mimi narudi nikakuta ujumbe mm. kweli. Alivyorudi mwanani, nikamwambia cha kufanya, wewe unaenda tu nyumbani, hata kama ukiondoka hapa saa saba saa ngapi sio mbaya, ila nenda nyumbani kalale. Kwa hiyo ilifikia hatua kweli akawa nalala hapo kwa dada yako? Ah, si tuko na guest. Sasa baada ya yule pale si aupati tena undani, mm. ataongea wapi? Ake mara kwanza si ndio kwa napeleka sio nenda guest. Mm. Anapeleka. Sasa baadaye nilivyoanza kumkataa sasa. Mm. Akija nyumbani nawaambia semeni mimi sipo. Mm. Kwa hiyo yani ule ubuyu ubuyu mm. aupati tena. Mhm. Mm Basi sasa siku ile mwenyewe anasema amekuta watu wanaongea. Kesho yake sasa asubuhi mm. kumbe mwenzake ndani yupo kalala mm. kafika pale, we mama fulani ambaye ndo mko wangu sasa mm. huyo mwanao yupo leo kalala ndani. Mama mko hicho jibu akamwambia ndiyo mm. kalala mko wangu leo kamwachia mm. mwanangu aje kulala kwenye chumba chake mm. umeona ah, ah, basi basi baadaye baadaye ina maana kuna maneno pale alikuwa anataka kufanya nini kuyaongea na sio mara moja wala sio mara mbili mm. akifika tu pale cha kwanza kumuuliza yule mwanaume mm. akiambiwa mwanaume yupo ah, hiyo ndo baadaye baadaye huyo anaondoka hayupo hayupo ndo anakaa ndo anaanza kuyaongea sasa akiyaongea na kuna baba mmoja yuko pale naye mwenyewe anasimuliaga sana Mm. Nakwambia hivi hata ukiuliza ukiwa nakataa, mimi nasikiaga sana maneno mm. wanaoongea. Mm. Nasikia sana maneno wanaoongea. mona mm-hmm. Basi ndio hivyo imeenda. Ndio mwanaume kaondoka kaenda kwao, maanake ilifikia hatua mpaka alikuwa anataka wamsafirishe. Nani? Baba mtu amsafirishe mwanae aende kwao. Wapi? Morogoro. Kwa yake mzazi. Mhm. Mama mama mkwe unayemtaja hapa ambaye yupo Dar es Salaam ni mama mkwe yupi? wa kufikia Mhm. mm. Basi ndo hivyo, kaenda kwao, ndo tunasubiri jibu litakalotoka kwao huko. manake ma- chumvi zimefika mpaka huko kwao, mwanamke mkubwa, mwanamke ana upalato, mwanamke anajiuza uwanja wa fisi, mwanamke malaya, mwanamke sijui nini, mambo kibaa hadi huko yamefika Morogoro. Sasa ndio tunasubiri jibu litakalotoka huko kwao, kama ndo itafungwa mm. ama ndo tutaendelea kudanki danki hivi kukutana kunanii, sawa kwamba kwao lengo kuu lililompeleka ni kule kilichompeleka baba yake alimwambia enda kachukue chakula, yaani si wanavuna kule mpunga nini mm. shaenda, huwezi jua, labda wamemwambia aende kwa ajili ya nia hiyo, wamwepuke tu asinikumbuke, huwezi jua kutokana na maneno yaani, maanake mtaani tunavuma wewe <laughs> mtaani mm. Yaani ingekuwa ni YouTube, Instagram, Twitter mm. magazeti haya sijui Nipashe sijui nini mm. ah, yaani tungefika mbali sana. Yaani kikubwa kinachovuma kuhusu nyie ni kitu gani? Ndio hivyo maneno kusema nani mi mkubwa sijui mm. na mbemenda yule mm. mtoto ananing'ang'ania mimi mm. eti maana simtaki ile ndo ananing'ang'ania mimi mm. eh, ndo hivyo maneno tu mtaani kui kuibiana uko wanaume kuibiana wanaume hapo ndo hiyo tuliopigana juzi ndo kuibiana ndo imetrend na yenyewe mm. tunagombaniana mabwana mm. mm. chanzo kikubwa ambacho unafikiri kilimsababisha huyo rafiki yako kufanya hicho alichokifanya mpaka akamtafuta huyo ambaye alikuwa mwanaume wako kipindi hicho au ukimuita mume wako japo mliwahi kufunga ndoa huyo kinondoni hapana lakini mliishi miaka mitano kwenda mbele mm. ina maana kwa taratibu za kisheria ni mume wako ni mume wangu sawa kitu gani ambacho kilisababisha kwamba huyu ambaye ni rafiki wa rafiki yako afanye hicho ambacho alikifanya huyu rafiki yangu yani kilichomsababisha ni tamaa mm. Maana haiwezekani wewe una rafiki yako afu rafiki huyo rafiki yako achukue simu yako wewe awe na chati yani yani kwa mfano yule pale mwanangu yule achukue simu ya kwangu mimi kuna namba labda yani sijui mfano nizungumzaje mm. au kuna labda kama hivi mama yake au dada yake tuseme mm. ametumia simu yangu mm. mwanangu huyu mimi achukue nani simu yangu mimi alichukua ile namba afu yeye ndo anachati naye ndo alichokifanya na amechukua hivyo kutokana na tamaa yeah. ya pesa alivyoona mi nimetumiwa hela kwa chap kwa haraka pale mm. naye akachanganyikiwa akasema ah, hapa kumbe ndo huu mwanaume kuna hela Ehe. na alivyoona ameenda kule kala vizuri kanyweshwa mpombe yake na hela kula kapewa mm. basi tuking'ang'anizi mpaka leo lakini waliishia katika hivyo tu sio wameishia katika hivyo mpaka sasa mm. Mm. ila wanaishi katika hivyo tukula kunywa basi sizani mwanaume awezekani akawa nakulisha kila siku mm. wale mi nahisi hata tendura ndoa amefanya vizuri tu kwani huyo mwanaume kinondoni akwambii yule mwanaume kuhusu tendo hajaniambia ila mm. kuhusu hela kutuma mm. kula kwenda kwa wakati maanake mda mwingine anakwambia hata simu asipompigia maana kazini anapajua mm. anajibeba huyo anaenda. Na kuna maelezo ambayo ulisema huyu rafiki yako ambaye anaenda kwa huyo ex mume wako mm. kwamba naye ana mume wake Ndiyo. na umewahi kumwambia yeah. na siku uliyomwambia umedai kwamba ulimwambia asiseme baadaye ikaja kuleta ugomvi mm. wakati anayefanya haya mume wake baada ya kumwambia nini ambacho kiliendelea kwa upande wao kwa upande wangu mimi wao wenyewe wow. <clears throat> yeye yeah, mwanaume anachosema maanake siku ile ile tulivyogombana usiku yake mm. mi nilikuwa nimeenda kwa pale yani kuna sehemu panitoka mtogole mm. ile narudi namkuta mme wake napiga nani pale mimi nikamwambia mme wake unachofanya kitendo sio kizuri umenifuata nyumbani ulikuwa unataka ukijue kitu na kweli nimefanya nini nimekuambia kwa sababu mwenyewe kinaniuma mm. umeona nimekwambia kutokana na vitendo anavyovifanya laiti angekuwa tu yani amefanya kitendo tu cha kusema tu labda katembea na fulani mimi singefanya nini singeniuma lakini anatembea na wanaonihusu mm. umeona ulichofanya sio kizuri mume wake hicho jibu aliniambia hivi mimi sikutaka kumpiga wala sikutaka kumfokea mimi nilikuwa namsubiri huyo mtu wako wewe afanye nini arudi mimi nilikuwa na, na, nimemtuma kule nimemwambia makusudi ili muje mumpige mumshughulikie mi nimechoka tabia zake mm. jibu la mume wake na kweli sikuenda mumwadisia ndo akasema nilijua huyu mwanamke mimi yaani najuta hata kuishi naye. Unaposema anatembea na wanaokuhusu, kwa mujibu wa maelezo yako uliowataja wanaokuhusu tokea hiyo elfu mbili kumi na moja mm. mpaka leo umewataja watu wawili wa Kinondoni mm. na huyu wa sasa hivi. Ndio ina maana na huyu wa sasa hivi tayari na wenyewe wapo kwenye mahusiano, alikuwepo kwenye mahusiano, lakini ndo kumujibu kwa mujibu wa inavyosemekana. Ilikuwaje? yaani huyu yani huyu sijui hata niseme kuna rafiki yake alikuwa naishi na huyu mtu wangu mimi mm. sasa katika ku, kuishi na mtu wangu mimi walivyokuja kuachana naye akaingilia katika yale mahusiano lakini wanajificha kwa siri lakini si unajua duniani hamna siri mm. kwa hiyo kuna baadhi ya watu walijua katika mimi simulia juzi oni yaani wananicheka mimi kwamba maanake taarifa imefika kule bila mtu kujua taarifa ipi ya kupigana mm. imefika wapi? Morogoro. Wazazi wake hawajapiga simu wala nini, lakini taarifa imefika kupitia yule binti kwamba mmepigana, imefika kwake tayari mm. Make mimi ananipigia simu, anaanza kunifokea kwamba eh, na nimeondoka tu dakika mbili, naanza kupigana huko mm. na yani aliyokwambia kakata simu lakini nilivyotoka niende kumuuliza mama, ananiambia hamna mtu yoyote anayejua kusanya umundani kusema mmepigana mm. Wow. Sasa wewe ukajuaje kwamba na wao waliwahi kuwa kwenye mahusiano? Ndo hapo baada ya kusimulia mi kushangaa. Mm. Watu wakaniambiaje, wewe kwani hilo ulikuwa ulijui toka muda? Mbona hao walishapita kabla yako lakini. Eh. Mimi ndo nikawa nashangaa sasa. Anambia shangaa Ndo namsubiri naye huyu mwanaume Saru. Walienda Morogoro. Mm. Ambapo akirudi ni kitu gani ambacho mmeplan? Mimi akirudi nataka tu aniambie ukweli. Mm. Yaani tusipende mambo ya kuzungushana. Saizi kuna maradhi. Mm. Mara sijui huku, maana sijui huku, maana sijui huku. Mm. Hapana. Mm. Mimi tu aniambie ukweli kama yule binti aishatembea naye. Na ni nani aliyempigia simu kumwambia wakati familia yake hajamwambia? Mm. Na hakuna mtu mwenye namba yake zaidi ya familia yake. Ina maana yani yule pale alivyofika pale kachukua simu ya mama mtu. Mm. Kaangalia jina la kule ndio kapiga simu wakati mmesha pigana ehe. na maana alivyoenda pale, naomba niazime simu, sijui ni chati chati, yeye mm. moja kwa moja katwanga. Mama mkwe anajua kama waliwahi kuwa kwenye mahusiano kabla yako? Hajui. Ni kitu gani ambacho kinamfanya mama mkwe anampa simu mara kwa mara na kila kitu, na aliyakuwa baadhi ya vitu keshaanza kuvijua? Ah, ah, yule mama mtu anampa kwa sababu gani? Yule si alikuwa kama chambo yaani anavyochukua maneno anapeleka pale, wale si wanafurahia, wanajua mambo ni ya ukweli mm. Kwa hiyo hata kama ni mimi wewe um, yani unanietea jambo mm. unakuja unayabwaga unayabwaga kwa hiyo lazima atajenga uaminifu kwako eh. mm. Tukichofanyika kwa yule binti uh. Kupitia hayo yote sasa, kwanza mpaka sasa hivi umezungumzia kuna maradhi, ulishawahi kucheki afya yako? Ndiyo. Mbona unasema ndio afu unaniangalia? Ah, ndio nimecheki mwaka jana tu nimeumwa hapa ilikuwa mwezi wa kumi na moja. Ah, kwanza tulivyoenda na wakina mama lazima tulicheki. Mm. Hospitali mwezi wa kumi. Mm. Nikaja nikaumwa mwezi wa kumi na moja mara ya kwanza. Mm. Na ni mwezi wa kumi na moja mwanzoni na kwenyewe nikacheki. Na mtoto mtu alisema kabisa, baba, mimi nikiachana na huyu mwanamke narudi kwenye hali yangu, kulala nje kwenye mabaa, na hanywi pombe, havuti sigara wala banki lakini starehe yake anijua mwenyewe maki <laughs> kila mtu ako si starehe mm. na kwenye kipindi cha nyuma ulizungumza kwamba uliwahi kujihusishwa na masuala ya, ya kuleo ndiyo nilikuwa najihusisha lakini sahizi nimeacha mm. nimeamia kwenye dini ya kiislamu mm. na swali sasa hivi mm. hata kujistiri najistiri kwa sababu nampenda mme wangu sitaki kumkera mm. baba mkwe mwenyewe ndo huyo swala tano mm. kwao yani type tena. Hongera sana. Mm. Kuna maelezo pia ulizungumza kwamba kipindi ambacho mnapambana mna ulisema mama alitoa milioni mbili mbili kwenu. Mm. Ina maana alikukabidhi hiyo milioni mbili mwanaume milioni mbili au sikukuelewa? Mm -mm. Yaani hizo milioni mbili katika familia. Mm. Ah, kila mtoto. Eh, kila mtoto. Kwa hiyo kwako ndio milioni mbili. Eh. Sawa. Baada ya pale milioni moja ndio hiyo mkawa mnahangaika hospitali kwa ajili ya mm. mama na masuala yako pia mm. ambapo ndo ukadai kwamba nikanunua na baadhi ya vitu ndani mm. yeah. mpaka unafikia hatua ya kwenda kufanya kuangalia masuala ya, ya uzazi uligundua kitu gani sasa baada ya kushughulika kote manake kwanza niliona nimekaa na mwanaume muda mrefu bila kupata mtoto mm. Pili, unajua yani hata katika familia bwana fulani mtoto. Mm. Tatu tena kwangu mimi sawa, lakini ukweni mm. lazima mambo ya chini chini lazima yataongeleka tu, lakini nilivyoona vizuri, kwa kuwa na viela vipo, hmm. ngoja mm. tu niangaike kwanza, niangalie je, nani mwenye tatizo mm. Kwa hiyo huyo ambaye alikuwa mume wako sasa wa Kinondoni unayemtaja ana watoto wengine? Hapana, hata wakusingiziwa hana. Mm. Sawa. Kwa hiyo kuna taratibu tu zile ambazo ulizitaja kwamba za za kuhifadhi eh, kuhifadhi mbegu kwenye chupa ambapo yeye hakuzifanya, pengine angezifanya huenda mngekuwa na mtoto eh, eh, ndio, na tungejua tatizo ni nini. Okay, yote yamepita, tunarudi kwa yule mama mwenye nyumba ambayo ulikuta nguo za ndani kwa mujibu wa maelezo yako, ukaja ukakuta shanga, ukakuta na kinga iliyotumika. Ulikuja kujua zilitumika vipi zile zile kinga mm. Yaani zile pale na nguo ya ndani pia ilikuwa ya nani? Mm. Sikujua kusema ni ya nani, kwa sababu majibu ya mwanaume hayakuwa mm. yamekamilika mm. Lakini vile vitu nilijaribu kupeleleza mm. kusema je kuna mtu lazima labda kamuingiza au nini sikupata majibu kamili mm. na kama angekuwa ni mtu wa mbali mm. lazima ingejulikana maanake duka anachelewa kufunga mm. na asubuhi linawaiwa kufunga kusema mtu aingie usiku huo mm. afu atoke usiku huo huo si rahisi mm. ina maana ni hiyo ni ya pale pale ila sema tu jibu kamili ndo sikulipata mm-hmm. kwa wakati au mpaka leo hujapata jibu mpaka leo lakini kuna kipindi nilivyoenda kunani kuchukua vitu vyangu mm. mi niko na mwisi yule mama mm. lakini nilivyokuja kupeleleza mm. ilijulikana ni mwanaye huyo dada mwenye watoto wawili ah, naye ni, ni, ni mtoto huyo mama lakini mtoto huyo mama e, mm-hmm. watoto wake lakini sio wakubwa sana ni mmoja tisa mwingine chini mm ndo nilivyokuja kupeleleza nikaambiwa yeye lakini siwezi kuchukua jukumu kwa sababu sikuwepo tena pale mm. lakini kikubwa mimi ambacho nilikuwa nalilia ni haki yangu tu basi kwa hiyo mama yule alikuwa na fight kwa ajili ya mwanae ndio ndio maana alikuwa analeta mazoea kwa ajili ya mwanae ndio maana alikuwa ananikasirikia mm. unafikiri kwa nini sasa alihitaji mwanae awe pale na sio wewe kwa sababu yule mwanaume aliwazoesha yani kwa hela mm Ake wakikopa laki mbili anapewa, wakifanya nini anapewa na sio mdaaji. Sio mdaaji kivipi? Yaani kwa mfano hivi anaweza kukupa hela, sio ile mfuatiliaji wa kusema nienda nikamforce anipe hela. Mm. Hapana. Kwa hiyo usipokumbuka wewe ndio hivyo. Na sio mara moja hizi elfu kumi kumi shilingi ngapi? Nyingi sana. Na kwa hiyo mara nyingi mimi nilikuwa nasafiri naondoka kama hivi nikienda nyumbani ndo unajisaa unakaa mwezi miezi miwili kuona wenyewe ndo unapata chance siku ya kwanza uliogundua kwamba rafiki yako amekusaliti ni taarifa zipi ulizipata na ilikuwaje hiyo siku hiyo huyo kwanza umesema ni rafiki yako rafiki wa rafiki yako huyu rafiki yangu rafiki yako kabisa mm. ndo aliyekusaliti mm. ehe ilikuwaje yaani siku hiyo ilikuwa yani mi nipo nyumbani mm. wenyewe walikuwa nang'ang'ania kuna sehemu waende mm. sasa katika kung'ang'ania mi wananiamsha nilikuwa yani sipo sawa mm. wananiamsha mi moyo wangu ukawa umegoma kabisa kuna sasa wao walivyoenda walivyorudi mi nikasema hebu niazime simu nimtafute huyu mtu anitumie hela kwa sababu siko vizuri mm. sasa nashika hivi simu naona ile namba ipo Unajua simu zingine ukiwa naandika kwa mfano namba iko humu naandika hivi najichola hapa chini. Mm. Nakuja namuuliza, niambie mama mdogo mimi namba hii sio ya kwangu, wale naitumia ni fulani. Mm. Kweli kwenda kumuuliza anasema ndio nimeitumia na ndo tumeenda huko. Kufanya nini? Ku, kula bata. Yeye mwenyewe akakiri akakwambia. Kakiri ndio nikamwambia nani nilimwanza, asema ni yeye mwenyewe anayenitafuta hmm Mimi nikaja kumpigia yule anasema mwenyewe ndo anayenitafuta. Kwani mimi nina nani na namba yake huyu binti? Mm. Sina namba yake. Ndio yakasogea baada ya hapo. Ndo figiso figiso mpaka kupigana. Mm. maneno kutoka huku kwenda huku. Ehe. na maneno ina maana yalikuwa natoka kabla. We haujui. Mimi sijui. Ina maana hayo maneno yalikuwa natoka kabla. Yaani toka nilivyonyanyua mguu wangu mimi pale. Mm. Ndio basi yani maneno yakawa yanaendelea kwenda pale, yani yeye ndo anapata chance ya kutoka huku kwenda pale mm. kutoka huku kwenda pale. Mwanaume ukimuuliza, ukimwambia kwamba huyo ni rafiki yangu, anajibu anasema, kwani mimi nimemtaka nani? Yes, kanitaka mwenyewe mi mwanaume bwana. Hakuwahi kumuuliza una mpango gani naye? Ana mpango wote, anasema mimi sina mpango wote. Eh, ndo anakwambia mimi sina mpango nani, na mpango naye upi? Mi mwanaume nikiwa na hamu mimi ni yangu nipite tu basi nimalize haja zangu basi. Ndio jibu la mwanaume hata sasa hizi nikisema nimpigie anajibu hivyo. Lakini huyu mwanamke ndo ana, ana mume wake vile vile. Ndio. Na mume wake baada ya kumwambia ndo kaenda kumwambia. Akamwambia ambapo sasa hivi mnasubiri sasa mje mkae kwa pamoja. Eh, huyo mtu wangu. Ukae na mtu wako tena. Nikae mimi mtu wangu yeye na huyo mme wake na familia ya mwanaume na huyo rafiki yako akiwepo. Eh. Na yule pale alipaniki kuja kujihami kule mm. ili aonekane kusema sio mbaya mm. ndio maana akaja kuleta vurugu ili ionekane kama sio mbaya lakini yale maneno ni kweli anaongea sawa neno moja kwa huyu wa kinondoni neno moja kwa huyo mtarajiwa neno moja kwa huyo rafiki yako ambaye anapeleka huku maneno na kule lakini bila kusahau maneno mengine mm. ambayo utaamua kuyazungumza kwa kila anayekutazama bila kusahau familia upande wa wako na wazazi wako pia. Haya, yaani neno moja kwa huyo wa Kinondoni hmm. Mimi nachotaka tu kama huyo mwanamke anaendelea naye aendelee naye, ila mi nachotaka ni haki yangu tu antimizia nimalizie basi, tumalizane. Yaani pesa yangu aniudishie hmm. yaani hela yangu anipe, tumalizane basi. Mhm. Huyu mm -hmm. cha umbea huyu mm atulie na mume wake. Habari ya kuchukua maneno kupeleka huku, kuchukua maneno kupeleka huku, kuhamishia huku kwa wanaume za watu aache. Leo kwangu, kesho kwake. Mm. Au watakuja atoke hapa aende kwa mtu mwingine, ndio hivyo wataumizana. Na hapo sasa naye mwenyewe inabidi ajilinde. Kazi biashara anayoifanya hii watu watamchomekea jela itamfia. Kwa wakwe. Mm. Nawapenda sana jamani mpaka nimekuja nimesimama hapa, yaani maneno ambayo alikuwa naongeleka yananiuma sana, na naombeni tu tuishi kwa upendo kama zamani tulivyokuwa tunaishi, kama ndo tulikuwa napendana. Kama kuna kosa mimi nimewafanyia, naombeni mnisamee. Ni hayo tu mm. Ila nawapenda sana. Mtarajiwa kwa maisha <laughs> mtarajiwa. Ah, nakupenda sana Sultani, niseme tu na tunapendana sana na kuombea tu rudi salama nisubirie majibu yako huko basi inshallah mwenyezi mungu atujalie kwa nani tena kila anayekutazama ulichojifunza kwenye haya maisha kwa mkasa ulioupitia huu hapa mm-hmm. kwa mkasa niopitia mimi hapa na mimi pia nijifunze mm. kutokana na marafiki kumwamini mtu na mi nijifunze, sio kila mtu unayemuona unajua ni binadamu. Wengine wengine sio binadamu kwa kweli. Kwa wengine jamani, na nyie mjifunze, tutulie. Maisha haya maradhi mengi, kama ndo tumepata wanaume, ndo hivyo, tujifunze, tutulie na tusikilize sana maneno ya watu. Asanteni, nikushukuru sana sana. Asante. Umesema unaitwa? Naitwa Selina Martin Mwakalinga.